Вот так устраивают побег. Как же чешется-то! О, да, так гораздо лучше. Давай научу тебя думать своей головой. Я не вернусь в темницу! Я покажу вам мир без слуг и господ. До конца!